Хотим Her team Eluniyet, Gajdinovi Dembonashi a značaj blize k jeho koncu. Когда Кань je совсем близко, то есть когда стали старыми, если случаем религию, есть лишь одно, что может нас успокоить. Это не деньги, это не имущество, это не богатство. Может быть богатство, но какое именно? Не то, о котором многие думают, а настоящее богатство, то есть семья. Правда в том, что человеку с детьми, внуками или внучками легко принимает конец, потому что он понимает, это совсем не конец. Он знает, когда он отойдет в мир иной, он оставляет часть себя тут. А человеку с многими деньгами, домами, но без детей, внуков или внучек тяжело принимать конец, потому что он знает, это совсем конец.